point. I'm hit! Help! अरे मर संजय भाई हाथ लगा दे सामने आ जा ब्रो नहीं है मुझे हाथ लगा दे क्या बंदा है भाई तू पेड़ के पीछे हूं कवर के पीछे यार भाई सही बताओ था नहीं अब भी एकदम नू तो वाला फीलिंग आवा था अंदर से एकदम दिल से आवा था भाई बड़ा हुआ यार वो रहा भाई राइट राइट तेरा राइट नंबर 3 जा जा रश करो यार रश कर भाई रश कर रश कर रश कर रश कर भाई क्या बोला था मैं जोन उन पे बनेगा तू रश कर देता अब तू तो मरेगा अब तो पक्का ही है सुना तेरा सुना तेरा नु 4 नंबर के बाद हाँ, कैसे डीमोटिवेट करता हमरा के हम पौधा के हिसाब जोड़ के आपके दे देता नहीं हां हां ठीक नमस्कार ठीक है ठीक देखो वाह वाह नेट का लगता तोरा पर नेट का लगता तोरा पर अबे वो भागी अभी वो भागी देखिए अभी वो भागी अभी वो जोन में भागी अभी वो जोन में भागी ब्रोकन वॉल वाला कहा ब्रोकन वॉल वाला कहा तो मौली करो ना मौली चार पाँच घरों में कर दो बेगो मौली भाई उसको आग लग गई आग लग गई उसको इसलिए भागा यो तो। मैं Clutch, clutch, clutch, clutch, clutch, clutch, clutch, clutch, clutch,